ਆਹ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਫਲੈਕਸ ਬੱਸ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ 37 ਯੂਰੋ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਆਜੋ ਤੇ 11 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੀਟ ਆ ਮੇਰੀ 6D 11 10 ਆ ਸੀਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ 8:20 ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਸ ਪੂਰੇ 8:20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੂਸਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਲੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬਸ 1 ਘੰਟਾ ਬਸ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕਾਈ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਰੁਕੀ ਆ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ going you get off the bus. Please just be careful. Oh yeah, yeah, yeah. yeah. But you have no commission from me. <laughs> okay, okay, okay, okay, sorry. <laughs> ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਆ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਭਰ ਵੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਭਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜੇ ਗਏ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮੁਰੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਟ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਖੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਨਗਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹੀ 36 37 ਯੂਰੋ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ 28 2900 3000 ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਨਹੀਂ 3000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 8 8 16 8 24 24 ਹਾਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੇ ਭਾਈ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਉਧਰੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਧਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ 10 11 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਧਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਲੋ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹ ਗਈ ਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਚੈੱਕ ਇਨ بكري بكري اللي بدي مع سافر مش مش الاولاد اللي بدي اللي اللي اللي بدي ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ Mưa ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ نعمة عجيبة مم. تتذكر تتذكر يا out of the coach and pass to passport control French side. You don't need to take anything, just take your passport with you. No one can stay in the coach. ਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੀ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਾ ਇਹ ਲੈ ਆਪ ਜੋ ਕਿਨਾਈ ਚਲਾ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਗ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਫੇਰ ਜਾਊਗੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆ ਰੱਖ ਦੇ ਬੈਗ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ You man? You good? Yeah, good. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗੇਜ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਖੜਾ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਖੜੀ ਆ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸ ਤੇ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ